Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang berbeda agama. Welcome to channel Studio Etoy. Is from Indonesia, my country, Jakarta. Ya, my home, uh, Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. My walk is from uh, my <laughs> my country, Jakarta Timur ya yeah, I'm sorry uh, little little speak English miss sister ya, grandmother uncle sorry brother ya yeah, I am uh, little little speak speak English ya kurang mah bahasa Inggris nah seetik seetiknya dulur uh, uh, iya uh, sahabat-sahabatku ahlan was ahlan Arab Saudi yo ahlan was ahlan assalamualaikum ya Hong Kong Filipina Singapura ya Bahrain Kuwait, iya, eh, eh, India, Pakistan, Netherlands, thank you, thank you perimat Indonesia, Alive, Indonesia, Papua, Alive, Ya sahabat-sahabatku, mungkin bosan, mungkin bosan melihat saya yang muka Bang Studio atau yang orang itu jelek, jelek bikin ngantuk, bikin bosan kan. Biar nggak banyak muncul mulu di layar. Tonton ya, tonton video saya nyampe full, iklannya jangan di skip dikasih disiram lah pakai dolar ya buat saya ya. <laughs> ya, jadi begini, sahabat-sahabatku. Uh, saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabatku ya yang sudah daftar monet, yang sudah berhasil. Dan sesudah daftar monet itu dilanjutkan dengan mencari uh, eh, 10 dolar. 10 dolar, 10 dolar. Apakah 10 dolar itu uh, mudah? dan perlu memakan waktu beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ya karena syarat untuk pembayaran itu uh, kita harus mencari 10 dolar 10 dolar ya kalau ini sekitar berapa ya hitunglah tergantung rupiahnya ah, kalau misalkan rupiahnya 10.000 otomatis 10 dolar ya 100.000 ya hitungannya hmm. seperti kalau 14.000 140.000 nah tapi si 10 dolar itu ya 10 dolar itu kadang-kadang naik turun juga dengan gimana sih caranya untuk mengejar eh, uh, 10 dolar untuk mengejar 10 dolar itu aduh itulah susah, susah, susah, susah, pahit, pahit. Perjuangannya sungguh, uh, benar-benar itu ya. Mohon maaf, kalau yang sebelum di monet itu sebetulnya itu perjuangannya ah kayak main-main kalau menurut saya kalau yang sudah di monet nih yang sudah di monet untuk mengejar 10 dolar itu itu benar-benar baru perjuangan yang sesungguhnya ya sahabat-sahabat Nah untuk mencari 10 dolar saya kasih bocoran ya sahabat-sahabatku. Saya akan keinginnya ber, maju bersama, sukses bersama. Ya kalau ada yang lebih mengerti, lebih paham atau akan men, apa ada yang menambah silahkan di kolom komentar ya. Jika dengan lapang dada saya terima. Karena untuk kemajuan buat saya pribadi dan orang lain. Untuk uh, cara mencari 10 dolar ya, 10 dolar uh, ini yang saya lakukan ya selama ini saya tanpa bimbingan dari siapapun. Bolehlah tanya sahabat sahabat saya tidak ada bimbingan dari siapapun dan tidak pernah bertanya. Tapi saya alhamdulillah sampai detik ini uh, saya bisa hadir di depan Anda dan menghibur dan memberitahukan apa-apa yang harus dilakukan sebagai seorang YouTuber meskipun channel saya belum dimonet channel saya subscribe-nya masih sedikit ya tapi saya ingin berbagi berbagi ilmu suhu ya cara mengejar uh, eh, 10 dolar yang pertama nih yang pertama saya lakukan karena udah kebiasaan kebiasaan uh, saya emang upload video saya kan panjang-panjang ya saya waktu itu ya pakai uh, dengan lagu ya DJ apa apa dangdut misalkan terus ah iya saat kadang-kadang saya bikin uh, terserah ya ini kalau saran saya kalau kita bikin upload video lebih panjang iklannya itu lebih banyak kalau uh, videonya pendek pendek misalkan ya satu menit apa satu menit kurang kadang uh, iklannya itu paling satu kalau kadang dari awal uh, pertengahannya nggak ada sama akhir kadang-kadang awal aja kadang-kadang akhir aja jadi dapat iklannya di barakatnya cuma dua atau satu ya kalau satu iklan seribu ya belum TPN ya nah itu ya kalau misalkan kita bikin video yang panjang ya nggak usah satu jam apa 30 menit, apa 20 menit, apa 15 menit, itu lebih bagus menurut saya sahabat-sahabatku. Karena apa? Iklannya itu kan ada iklan dari pertama tuh awalnya, terus tar ada iklannya lagi jalan, kita video kita lagi jalan, ada iklan tuh, terus ada lagi tengah-tengah ada lagi, terus ada lagi pas mau detik titik akhir ada lagi, dan menu akhir ada lagi. Jadi berapa iklan? Jadi keuntungannya bikin video panjang seperti itu untuk mengejar uh, eh, 10 dolar sahabat-sahabatku. Ya kalau kata orang lain ya benar. Ada orang lain yang bilang bikin aja itu uh, apa videonya yang sedikit. Tapi setelah saya cermati, ya setelah saya cermati, setelah saya lakukan, ya kadang-kadang kan orang nggak semuanya nonton iklan, meskip. Jadi kalau bisa, itu mateng. Iya, apa-apa. Ya, yang penting itu hmm, karena eh ulang kalau video sedikit orang juga ya seneng banyak oh yang nonton banyak ya ribuan apa gimana tapi kadang-kadang iklan di skip tapi kalau misalkan video yang panjang ya kadang banyak juga uh, yang skip tapi kadang yang nonton dikit tapi banyak kalau misalkan begitu ya kita putar kita putar dengan akun kita, akun kita sendiri. Uh, kan video-video panjang tuh kita bikin. Nanti kan banyak tuh akun-akun kita yang akun-akun bodoh apa gimana kalau nggak HP anak kita atau adik kita atau cucu kita atau bapak kita atau kakek kita atau pacar kita atau tetangga kita ya kalau satu RT itu ngetel ya video kita yang eh, panjang durasi panjang dan iklannya jangan di skip itulah ya coba dicoba dicoba coba untuk mengejar dolar itu kalau misalkan ya oh, ik, iklannya ada 10 apa 5 lu lumayan mah orang lain nggak mau nonton tidak apa-apa pasti ada yang nonton nah itu ya terus yang ke berapa tuh ya yang sekian sekian sekian sekian lab primer lab primer juga perlu sebelum lab kita lihat dulu dicek dulu bisa uh, dicek dulu bisa uh, itunya ya monetnya terus ya lab primers juga kita harus sering terus lab screening juga boleh sama lab silent itu sama upload upload video uh biar mau sehari tiga kali empat kali tidak apa-apa yang penting kita habis itu apa habis upload atau sebelum upload kita kunjungi dulu yang lain-lain sahabat-sahabat kita. Coba buktikan sendiri omongan saya itu sebulan juga bisa, kadang nggak sampai sebulan, tiga minggu bisa, Anda bakalan berhasil. Dan tetap kita ber, apa, bersilaturahmi, berkunjung, dan jaga omongan kita jangan sampai spam. Jangan kita menjadi raja spam. Yuk, selamat mencoba buat sahabat-sahabatku, karena saya lihat sahabat-sahabat saya nih, banyak yang sudah tes mau di monet atau yang sudah lulus di monet, yang sedang mencari eh, uh, 10 dolar malu bertanya sesat di jalan. Sekarang udah nggak seperti itu. Sekarang udah zaman online. Ya, maju bersama, sukses bersama. Jangan malu-malu, jangan ini. Karena ilmu itu tidak apa? Tidak dari pemula, dari senior, dari guru. Kadang-kadang semuanya itu kita mengasih ilmu bisa kita terima. Yuk, selamat mencoba. Semoga Anda sukses. 10 dolarnya semoga sukses